Ozen eta argi alderkatzen dugu Euskara Nafarra otzoko hizkuntza dela. Kostezetik berera, dianatik gardera, pasando por pamplona ikutera, montaña, zona media, irribera entera. Tuteratik ezin da bezeri gabe esan, Euskara alemana, ingelesa, elo frantzesa bezain errezkatea garria denik. Nozi, badala, nozi, badirela. Baina tuteratik esan behar da, eta argi esan behar da, Euskara, irezkuntza ez bezala, Nafarroako berezu ikutza dela, ezin dira Nafarroa euskara gabe ulertu. Eta ezin gala euskara Nafarroa gabe ulertu. Eta tutera Nafarroa baldin bada euskara ere bere izkuntza gala. Eta tutera ezaten dugun tokian herri era ezaten dugu. Eta herri era ezaten dugun tokian Nafarroa oso ezaten dugu. Gora euskara.